Ich möchte euch heute erzählen von der Zukunft. Сегодня я хочу с вами поговорить о будущем. Ich denke, das wird eine Revolution sein, die in der Musikindustrie so noch nicht da gewesen ist. А, Думаю, что э, то, что вы сегодня увидите, или то, чем мы занимаемся, это будет революцией в э, индустрии музыки. Wir haben sehr viel Erfolg gehabt in den letzten zwölf Monaten und das vor allem auch Wegen euch, wegen Easy Busy. Последние 12 месяцев у нас было очень много ну, успешных дел и, конечно же, благодаря Easy Busy в том числе. Okay, ich möchte euch ein bisschen erzählen von der Idee. В первую очередь я вам хочу рассказать немножко о идее. Concert VR heißt das Produkt. Продукт называется Концерт VR. Und hinter jeder tollen Idee steht ein Gedanke, der ganz am Anfang war. Э, Nochmal, wie, Антон? Hinter jedem tollen Produkt а, steht eine Idee ganz okay. okay. Какой бы классный продукт не был, до того, как появляется продукт, э, появляется мысль. In diesem Fall heißt der Gedanke, stell dir vor, du könntest Konzerte erleben, wo immer du bist, in Echtzeit von zu Hause aus. Э, в нашем случае наша мысль была, представьте себе такая возможность, что в любое время, с любого места вы прямом эфире э, смотреть концерты э, во всем мире. Wenn jemand in ein а Что происходит, если человек э, хочет пойти на какой-либо концерт? Dann er Есть как минимум три причины, почему он не может это сделать. Grund Nummer eins, manchmal ist das Konzert ausverkauft. Самая первая причина, что бывает часто такое, что просто уже кончились билеты. Bei großen Künstlern geht das nach fünf Minuten. А, просто чтобы было понимание, если какой-то серьезный э, артист, артист правильно говорю, да, или певец, ну, серьезный, да, в течение пяти минут билеты заканчиваются, их просто нет. Grund Nummer zwei, vielleicht kann man äh, sich das Ticket nicht leisten, weil es zu teuer ist. А, и вторая очень такая распространенная причина – это то, что билет может стоить просто очень дорого, и я не могу себе его позволить купить. Wie viel kann so ein Ticket kosten? Also ein Ticket für einen großen Star kostet 150, 200 Euro. Э, э, примерно 150-200 евро, чтобы понимали, ну, какой-то концерт, если вот какая-то хорошая звезда какая-то. Das ist sehr teuer, nicht jeder kann das kaufen. Это дорого, и не каждый может себе это себе позволить. Und vielleicht willst du nicht allein gehen, du willst deine Frau mitnehmen. И, как правило, если у тебя поход в концерт, ну, можно же и женщину с собой взять, свою жену, например. Mit Frau noch teurer. Mit Frau noch teurer. Да, и, соответственно, если мы с женой идем, еще же дороже получается, то есть уже два билета нужно э, приобрести. So, das bedeutet... Это означает... Der dritte Grund, warum du vielleicht nicht zum Konzert gehst, du musst in der Nähe leben von dem Konzert. И третья такая основная причина, ты должен находиться где-то рядом с этим концертом. Wenn du in Kasai lebst und das Konzert ist in Australien, du musst da nicht hingehen. Например, если вы живете в Казани, а этот концерт с вашей любимой звездой идет сейчас в Австралии, понимаете, да? Das heißt, это означает... Nur diese kleine Schnittmenge an Menschen. Uh, вот в зеленом поле то, что вы видите, только маленькое количество людей имеет доступ к, прям, ну, к прямому лайв-концерту, что ли, да? Nur diese Menschen können wirklich zum Konzert gehen. Только вот это маленькое количество людей может попасть на концерт. Aber wir wollen all die anderen Menschen auch haben. Das ist ein Riesenmarkt. А, uh, что делать со всеми другими людьми? Это огромный маркет, он, рынок, он очень большой. Was wäre wenn? А, а что если? Was wäre wenn man ein Konzert Nummer 1 sich leisten könnte und es in Echtzeit angucken, egal wo man gerade ist auf der Welt? А представьте себе, что э, вы можете себе позволить э, э, этот концерт без разницы, где он находится в мире. И вы можете его посмотреть в прямом режиме, ну, в live-режиме, как это правильно по В прямом эфире. В живом, в прямом эфире, вот. <laughs> Nummer 2. Was wäre, wenn ein Konzert nie wieder ausverkauft ist? Das Ah. gibt es nicht mehr. Или, например, представьте себе, а что бы е- было бы, если бы э, не было больше такой ситуации, что кончились билеты. Weil wir können über Virtual Reality eine unbegrenzte Anzahl an Tickets verkaufen. А, Все дело в том, что если этот концерт смотреть э, в виртуальной реальности, то можно продавать неограниченное количество билетов. То есть, когда кончатся билеты для землян, можно продавать инопланетянам, чтобы понимали. Was hast du erzählt? А, еще, Nein, ich habe einmal gesagt, äh, äh, also mit dieser Technologie haben wir so eine Möglichkeit bekommen, äh, wenn alle äh, Menschen auf dieser Erde Tickets gekauft haben, restliche können wir an Aliens verkaufen. Sehr gut. Ja, ah, ja. gut, okay. Aliens. Sehr gut. Alles, was ich jetzt sage, wird langweilig gegen deinen Witz. Du musst das überlassen. Nein, nein, ist okay. Nummer drei, ganz wichtig. Третий номер, очень важно, послушайте. Und, und mein persönliches Lieblingsfeature. И это, знаете, это мое любимое, вот что я сейчас вам расскажу. Was wäre, wenn man auswählen könnte, wo man im Konzert stehen möchte? А, как, вот, как вы себя ощущали, если бы вы еще сами могли решать, где вы будете находиться в концерт, ну, на концерте, в каком месте именно? Wenn du zu einem normalen Konzert gehst, dann musst du stundenlang anstehen, damit du vorne in der ersten Reihe stehen kannst. Если ты идешь на обычный концерт, ты должен часами стоять в очереди, чтобы первому где-то к сцене поближе хотя бы приблизиться. Bei uns kannst du auswählen, ob du mitten im Publikum sein möchtest, in der ersten Reihe oder sogar auf der Bühne neben deinem Star, so wie ich heute neben Анатолий. Э, то, чем мы занимаемся здесь, да, вы сами решаете, где вы хотите быть. Вы можете быть в публике и тусоваться со всеми, как они там это делают. Вы можете стоять в передних рядах, вы можете стоять за кулисами. И что самое интересное, вы можете стоять прямо на сцене со своим любимым артистом и видеть его так, как я его вижу сейчас. И когда вы смотрите на него, вы можете смотреть на публику и, на, в общем, можете делать, что хотите, только потрогать его не можете. Das ist ein ganz besonderes Gefühl und egal wie viel Geld du bezahlen würdest, du kannst das in Wirklichkeit niemals erleben, nur bei uns. Знаете, на самом деле это очень, очень такое хорошее чувство, когда ты находишься рядом со своим любимым, э, с любимым звездой. И еще есть одно другое очень хорошее чувство в реальном, э, на реальном концерте. Вы себе никогда в жизни не сможете этого позволить. Это просто нереально. Du kannst die Konzerte live erleben und natürlich kannst du sie auch wieder und wieder anschauen in einer Bibliothek. И что самое интересное, э, у нас, получается, есть возможность посмотреть этот концерт в прямом режиме, в эфире, да, или вы можете посмотреть записи, потому что у нас есть библиотека всех концертов. Das alles ist Concert VR. И это как раз и есть концерт VR. Es ist der erste plattformübergreifende Marktplatz, der Blockchain-basiert ist für VR-Inhalt aus dem Musikbereich. Это самый первый в мире äh, marketplace для концертов э, в прямом эфире, либо в записи э, на блокчейне в мире. Der Markt ist unglaublich groß, weil wir damit Menschen auf der ganzen Welt erreichen können und sogar Aliens. Это просто огромный рынок, э, потому что мы можем достать в любой, ну, в любой точке планеты, где есть интернет или инопланетяне. Aber, понравилась шутка, я чувствую, на следующих конгрессах будет про это. Aber, die Aliens müssen gutes WLAN haben. Единственная тут проблема, инопланетянам нужен хороший WLAN. Wi-Fi. Э, если он не очень, то... Also, wir haben hier ein paar ähm, Key Features, die Concept VR hat. Ich äh, werde nur einige erwähnen kurz. Ja. Äh, здесь у нас есть еще кое-какие записи. Сейчас я одну или другую äh, прочитаю Es gibt verschiedene Kategorien, Pop, Rock, Festivals und Есть so weiter. разные категории, поп, рок, э, фестивали. Man kann nicht nur ein ganzes Konzert kaufen, man kann auch nur einen einzelnen Song kaufen. Э, Сделали даже так, что вы вы можете не весь концерт смотреть, а именно ту песню, которая вам нужна. Es gibt eine Social Media Anbindung, Facebook, Instagram. Du kannst einen Freund einladen, mit dir zu gucken und er kann direkt dazu gucken. И мы еще сделали так, что здесь есть прямое соединение с Фейсбуком, там с какими-то другими социальными сетями, и вы можете через Фейсбук пригласить своего друга и вместе с ним смотреть этот концерт. Und das ist nicht nur ein tolles Tool für die User, sondern auch für den Künstler, weil er kann Promotion machen. И что самое интересное, что эта платформа, она хороша не только для конечного потребителя, для нас в частности, но это также очень хорошо и для самой звезды. Wir sind äh, э, Мы на блокчейне. Здесь очень много всего прописано, но я хочу вам э, сфокусировать вас на двух вещах. Мы sind блокчейне der Blockchain wegen zwei Gründen. Der erste Und der zweite ist kostengünstig. Почему мы на блокчейне? То есть есть две причины. То есть с одной стороны мы прозрачные, то есть звезды же тоже нужно понимать, как все происходит, да, чтобы было доверие. Вот. А, и, а, а, и вторая причина, что это просто намного более дешевле, то есть с экономической точки зрения намного более выгодная ситуация, чем нежели работать на централизованной системе. Erstens Transparenz. То есть очень важно. Первое – это прозрачность. Mit Blockchain kann der Künstler jederzeit in Echtzeit sehen, wie viele Leute auf der Welt seinen Song gesehen haben. Благодаря тому, что эта технология э, разработана на блокчейне, э, любое, любое агентство или там, любой артист может в любое время точно знать и видеть, сколько билетов э, продано в живом режиме. Прямо вот всегда. То есть стопроцентный контроль над своим бизнесом. Zweitens, kostengünstig. А, и второе, что очень важно, это очень э, выгодно для него. То есть это очень дешево. Das bedeutet, der Künstler bekommt direkt über den Smart Contract sein Geld ausbezahlt, ohne eine Firma, die das machen muss. so, а, чтобы было такое понимание, то есть благодаря смарт-контракту, то есть э, Кюнц, э, э звезда, да, то есть у него есть свой смарт-контракт, то есть свой кошелек, и как только там где-то в Азии или я не знаю где продался билет, мгновенно без всяких посредников пересылаются деньги на его кошелек, без э, посредников. Представляете, да, э, какой этот переворот в индустрии будет сделан? das Schöne ist, durch die Blockchain haben wir unsere eigene Währung geschaffen, das ist der Concert VR Token. И для того, чтобы наша си- экосистема заработала, конечно же, мы разработали наш токен, э, он называется концерт VR. Und das ist die einzige Zahlungsmöglichkeit, die es in der Application geben wird. Das heißt also, wenn ich Konzerte kaufen möchte, brauche ich den Concert VR Token. И это единственная возможность, при помощи которого вы сможете купить такой концерт. То есть вам, если вы хотите взять какой-то концерт или посмотреть э, какую то я не знаю, какую-то отдельную песню, то вам необходимо будет приобрести концерт Виатвы и им оплатить. Das Schöne ist, durch den Konzert Via haben wir jetzt schon über 20.000 Investoren weltweit. И что самое интересное, на фазе ICO, пока мы это делаем, то есть для нас тоже очень важно, чтобы была комьюнити развивалась, то есть не просто технология, потому что технология без комьюнити, она ну, не рабочая будет, то есть никто не использует. Уже сейчас у нас больше, чем 20 тысяч э, э, последователей, которые так или иначе приняли участие в ICO. То есть сообщество, они сами Diese Investoren wollen nicht nur den Token handeln, sie wollen ihn auch einsetzen. Sie warten also auf die App. И что самое интересное, эти инвесторы, они э, покупали для себя эти токены, ну, понятно, что не только со спекулятивной, а, то есть, ну, понятно, что многие, понятно, со спекулятивной стороны, потому что их же ограниченное количество, и чем больше их в обороте, тем, соответственно, э, может вырасти их стоимость. Но э, они также держат эти токены для себя, э, потому что они сами будут это использовать, потому что это реально очень круто. Я, dazu äh, sagen, was mein, also Ich kann weiß nicht, ein, eine, Ich ich spreche kein Russisch. Okay, dann sage ich dir. Nein, ich habe noch nicht gesagt. Was meinst du? Egal. Lass. Потом мах sein. Was meinst du? Я вам потом на вебинаре расскажу. что это. А, Отвлеки, помоги, мах sein. Also wir erinnern uns an diese, an diese Slide. Давайте еще раз вспомним вот этот слайд, да, то есть то, что мы Ja, обсудили. das ist das Publikum, das bisher erreicht werden kann. Э, это аудитория, которую я мог э, достичь раньше. Das ist das Publikum, das wir mit Konzert И, как видите сейчас, благодаря нашей технологии мы достигнем любой уголок земли, и любой человек может посмотреть любой концерт. So. Also das ist ein Riesenpublikum, das wir weltweit erreichen können, это огромное, deswegen ist das Potenzial sehr groß. Это огромная аудитория, э, которую можем достичь, и поэтому здесь очень большой потенциал, как бизнес-потенциал. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie das Businessmodell dahinter funktioniert. И коротко хочу показать вам, как устроена наша бизнес-модель äh, на заднем плане. Das ist ganz, ganz einfach. Это очень просто на самом деле. Und wir haben eine kleine Grafik gemacht, um euch das zu zeigen. Мы сделали небольшое видео, чтобы вы могли сами посмотреть. Die Grafik sieht so aus. Okay? Мы знаем. Есть еще э, вопросы? Das ist ein bisschen kompliziert und deswegen haben wir ein Video gemacht, um es viel einfacher zu machen. Конечно, если мы в такой форме будем представлять, это будет очень сложно, поэтому сделали видео и покажем, как это устроено. Ich hoffe, das funktioniert. Maybe you can check if the sound is working. Макс хочет сходить на живой концерт своего кумира, но все билеты уже выкуплены. К счастью, у Макса есть концерт VR. С Концерт VR Макс может наслаждаться концертом, не покидая своего комфортного дома. Макс экономит время и деньги. Для посещения концерта Максу нужны токены Концерт VR, потому что это единственный способ оплаты в приложении. Макс может купить токены по текущей рыночной цене прямо в приложении. Однако Макс сообразительный и уже купил токены по гораздо более выгодной цене во время ICO. Теперь он может использовать токены для просмотра своих любимых концептов или продать их другим пользователям, у которых их еще нет. Так как количество токенов ограничено, их ценность возрастает, когда все больше людей начинают ими пользоваться. Получается так, что Макс не только отжигается своими любимыми звездами, но и зарабатывает много денег, продавая токены Концерт VR. Вот почему Макс думает, что Концерт VR жжет, и мы с ним согласны. Концерт VR. Просто будь там. Вот, вот почему, вот почему Анатолий думает, что концерт VR жжет. So, also, ist ein bisschen klarer jetzt hoffentlich. Сейчас более-менее понятнее стало, о чем да. Как вам вообще по ощущениям? Я? Давайте так. Давайте так посмотрим. Вот, мы еще не пробовали эту технологию. Вот кто бы хотел хотя бы попробовать и хотя бы один концерт скупил бы? Tas ir grādu mentioned, die, die haben es noch nicht probiert, die wissen es noch nicht, um was es geht, aber es sind gerade Menschen, die haben hochgezogen, dass die zumindest ein Konzert sofort kaufen werden, wenn es auf dem Markt ist. Ich hebe meine Hand auf. Ja, ich habe, ja, Dojo, ja, Straße. Ich habe auch, ich kann das jetzt vielleicht sagen, ich habe auch eine VR-Brille dabei. Wir können nachher zumindest ein kleines Demo zeigen. И э, у меня, ну, как небольшая новость для VIP-участников. Э, когда мы с вами пойдем на обед, он привез все оборудование и прототипы, и вы сможете сами ощутить сегодня, э, как это будет. Wir sind fast am Ende. Ich zeige noch ein bisschen das Team. Das ist wichtig, dass es ein gutes Team gibt. А, а, мы уже почти закончили. Я хочу показать еще, э, какая у нас команда, то есть с кем мы работаем. Momentan arbeiten etwa 50 Leute auf Freelancer-Basis an dem а, Produkt. Сейчас э, работает э, около 50 человек над проектом. То есть часть из них, конечно, это фрилансер. Ну, это нормально. Ich will natürlich nicht jeden einzelnen vorstellen, aber ich möchte zwei Leute, drei Leute hervorheben. Я, конечно, не буду сейчас перечислять всех, но как минимум двух-трех я хочу обозначить. Das ist einmal Frank Zahn, äh. er ist der Geschäftsführer von Exocet. Äh, в первую очередь это Франк Цан, это управляющая компания Exocet ООО. Exocet ist äh, eine sehr Это очень крупная э, компания, которая э, специализируется на виртуальной реальности, и у них 150 сотрудников. Und Exocet baut unser Produkt. И Exocet э, отвечает за наш продукт, они строят его. Dann ist es ganz wichtig, dass du jemanden kennst aus der Musikindustrie. Также очень важно, чтобы была поддержка из музыкальной индустрии, то есть чтобы не просто э, техники были. Wir haben hier Stefan Schulz, er war äh, Chef von Universal Music. Здесь вы можете увидеть, один из наших партнеров это Штефан Шульц, это, ну, короче, шеф от Universal, Universal, Universal Music. Music, Universal Music. Und es gibt, äh, ganz wichtig, eine sehr gute Anwaltsfirma, die sich mit Krypto auskennt. И, äh, конечно же, очень важна юридическая поддержка, и здесь есть äh, крупная адвокатская контора, очень крупная, кто делает юридическую поддержку. Ja. Wie, wie ist der Name? Winheller, Winheller Law Firm. Ah, in Frankfurt. Ja. So, das ist das, das äh, Grundteam und wir schauen weiter. Это основная команда, то есть, ну, понятно, там больше людей. И шау Год завдаст вас в Шахтар. Также хочу коротко показать, что мы делали еще до сегодняшнего момента. Wir haben einen Token auf der Ethereum Blockchain. А, наш токен базируется на э, э, блокчейне эфириума. Ein Token, ein CVT kostet 0,00015 Ethereum. А, один токен стоит 0.00015 э, Ethereum. Yeah. О, какой у меня план. Wir haben einen Pre-ICO gemacht, einen Vorverkauf. Также мы делали предпродажу, то есть до того, как мы приступили к основной фазе ICO. Mit einer Grenze von 1200 Ethereum. У нас был лимит, то есть 1200 эфириумов, и мы остановили эту предпродажу. Das war im Februar diesen Jahres. Это было в феврале этого года. Und wir waren ausverkauft nach drei Tagen. За три дня было продано этот лимит. Wir haben ein Softgap von 2,5 Millionen äh, Dollar, das wir erreichen müssen, damit wir das Produkt bauen können. Наша цель softcap, то есть для того, чтобы мы могли закончить работу над продуктом, это 2,5 миллиона долларов. Und hier sind wir momentan. И то, что вы видите на экране, это вот наше э, вот сейчас достигнутое. So, es gibt noch 100.000 Dollar zu vergeben. Das ist alles, was wir noch haben. Осталось а, а всего лишь 100 э, тысяч долларов э, для всех. Э, ну, не знаю, посмотрим. Я у него спрошу потом. Und wir geben diese 100.000 Dollar momentan zu einem Bonus von 50 Prozent. Das ist das, was es momentan gibt. То, что сейчас у нас есть, то есть вы официально можете это увидеть на сайте, для, ну, сейчас это идет как акция, то есть 50 процентов идет бонусом. Да? А еще идет? Сейчас еще идет. Он сейчас все расскажет. Он же, он же к нам приехал в гости. Сейчас расскажет. Если может до 10 Он сейчас расскажет все. Я конструктивно без Концепта полностью. Окей. И wir möchten euch zeigen, wie weit wir schon sind. А, я вам хочу сейчас показать, насколько мы уже сейчас далеко. Weil wir haben schon Konzerte aufgezeichnet. А, мы уже записывали кое-какие концерты. Und wir haben auch schon Stars, die das toll finden. И вы знаете, у нас уже есть мощные звезды, которые это находятся просто фантастически для них. Wir haben ein Konzert aufgezeichnet von einem großen Star aus Deutschland, der heißt Bowser. Мы э, сделали э, первую запись, это ну, большая звезда из Германии, это Браузер. Er ist ein äh, Rapper. Это, это рэп, это как, э, рэп направление. Er ist eher für junge Leute, so nicht für dich. Он для, не, не как для мысли старики, а больше для молодежи, конечно, подходит. Und ich will euch kurz zeigen, wie das aussieht, wenn wir ein Konzert haben. Может быть, хочу показать, как это выглядит на концерте. Was geht ab, Freunde? Hier ist der Bowser. Für alle, die heute nicht beim Konzert dabei sein können, gibt es das ganze Ding in Virtual Reality bei Konzert VR. Tick-Tack.